musíme niekto z nás nájsť ten kľúčik však. Mhm. Musíme my nájsť. Čo som skvelý. Ani tuto není. O, Ani tu není. Takže čau ty tu je Adam a to je Čínsy. Áno. Vítajte pri nám ďalšom videjku. My sme včera cestovali 11-12 hodín. Jak šlahnutý, áno, na 100%. Áno, že jej. Že som sa radosťou tešila, ne, už na prd som sa tešila, keď sme tam dlho cestovali. Adam, myslím si, že nikdy nenájdeme ten kľúčik, lebo som skoro všetko zamkla. A ne, ty nemáš tam jazdiť. My máme za hľadať kľúčik, ale omylom som všetky zatvorila, lebo ja som si myslela, že to tak. <laughs> A počujte, auto si prdlo na druhom konci. To malo byť o čom vlastne? Ani tu vám izbe to není, dieťa. Zdá sa, že budeme na veky veku. Máme len už 10 sekúnd. 10, Pokým nie... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, med, jahoda, koniec. Hej, vieš, jak, vieš, ako si čupneš, keď si otec? Keď sa chceš dostať ako do tunela, stačí keď dáš Cčko. Cčka máme C. C. sebírame C. Non-stop. Jak si žiť non-stop. Pre pána Jana. Asi čosi. Ta-da-da, ta-ta-ta-ta-da. Jožin, vážiť, vočare se blíži. Ja na to mám. Asi Hungry Games. Hungry Games, aby sme to ešte toto nevyskúšali. Dáme na to! Dáme na to! na to. Áno, my deti, my proti sebe musíme zabiť. My sme rodič, my sme deti. Aha. Deti s uh, deťmi. Dobrať. Deti s deťmi. Musím ťa zabiť! Počkaj. Ne, musíš druhé. A počkaj, počkaj, musíme sa oslobodiť, teta. Poďme sa oslobodiť. Ja sa oslobodiť, sme hurá, sme slobodní. Uuu, <gasps> dobre, si vypustil tú zbranku, tak dobré. Deťa, je mi ľúto. Ale je to tvoj koniec. Ty čo si ma nazýval? <laughs> všetko... S Bohom. <laughs> Ja sám zvládla. Mhm. Do Brna. Do Brna. Do Brna, ty Roblox. Do Brna. <laughs> Ty si nevedel, ako použiť to, no vlastne. To si zle použil. Poviem ti, že si to zle použil. A ak chcete na budúce natočiť videjko, tak si prídete vo balkónom. Smiešne, že? Mhm. Aha, že sa vykačkujete. A to že vidíte vás záchod ako raj. No, ty to nenakakaj. No, no, tak ja teda. <laughs> vyčucha na balkón. Saušte vyčucha na balkón. Dobre, dieťa, nezabiješ sa vôbec. <laughs> Zabiješ sa aj tak. Sa aj tak nezabiješ? No dobré. To je aspoň šťastie pre mňa. Aspoň nebudem ťažkosti mať. Rozbijem sklo na začiatku. Ale nemôžeš. Môžem. Môžem. Nemôžem. Môžem. Nemôžem. Ako teraz? Tak ako? Povedz mi, detko, ako? Dieťa! Poď sem! OMG! Aj do Brna môžete ísť. Dieťa, kde si? Boli za deň lopta. Ja neviem. Lebo teraz tu všetko zatváram. Len pre tvojho len pre tvoje šťastie. Nejde sa zabiť. Nejdeš sa zabiť. Idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem. Nejdeš! Idem. Nejdeš a basta! Nejdeš. Idem. Ideš. Idem. A hotovo, už sa nemôžeš zabiť. Môžem, aj tak. Uú, ale môžem ťa niečo urobiť. Nie Anička. Ale áno, kde si? V záchode. V záchode? Hm. Ty decko, ne klamar! Neklamný ty decko! <laughs> Ja, ja sa strajkujem! Ja sa vystrajkujem! Áno, ja to môžem takto robiť. Á, ne, nemôžem to robiť. Ale decko, viem ako teba od stotok zobrať. Je sa zabiť. Je sa zabiť. Nejdeš! Je sa Mám zabiť. ťa! Je sa ne. zabiť. Je sa <laughs> zabiť, aj tak sa viem odobrať. Ako? <laughs> Anička, prestaň ti už. Yes, sme slobodní. O, o ne, ty si mi... Ty si mi zničil môj chytač na teba. Haha, to je dobré. Dúfam, že budete mať ďalšie zábavné videjko od nás, od Toy Tojčinsi a od Adama Husara a od Toy Bonfina. Mhm. Mhm. Sú ako dvakrát letovia, ale dobre. Ale ak chcete zábavné videjko, tak môže skočiť pod hlavu. Au! <laughs> to radu. Čo? Tak to si docela dal dobrú radu, ne? Ale, decko som ti otvorila uh, toto. Úček. Viem. Som ti otvorila úček, tak buď šťastný. Viem. Viem. Viem. Viem. Decko, ja ti otváram všetko. Aj tak sa ty nezabiješ. Ja! Som vyžala. Tambirava. That is. That's not Play. Gerçekten çok. Bence şeker. Bence şeker.